Midoriya Prativo. Taco Fest Day 2! Thank you, thank you! Ax, Ax, spring, explain kan spring Sela, Sela, Sela, Sela, Sela, Sela. Aê! A happy, a, ha a happy MN Labs, a happy MN Labs. Ayan, so yun ano, uh, MN Loves are here in Cebu and nagsama-sama na po. Pumunta siya dito. Oo, oh, sayang. Dito, sa Seaside. Oo, oh, nung last year. Oh, Pumunta siya kasi siya dito sa bakasyon. Si, so, sinabihan namin na pumunta and then siya, nakikmeet sa amin. Sana all my cheeky! Mamaya, marunong ka na mag-chant ah. Everything albums. <laughs> And before may magtanong na, may butik ticket ba to? Ay, hindi ko din. Ang yayaman. The home of Ali, ladies and gentlemen. Yes, sir. The home of Ali. Sugbo. Guys, ito guys, pag bumili kayo guys, ano lang, 500 na lang for tatlo guys. Meron na kayong free, ano, freebies at saka isang yun, ano, ano Ginamit na. Yeah, joke lang guys. Thank nakakapos. Lili tayo makapaspas kasi aking diin. Aking kabagat, ang lakas-lakas. Woo! Uh, masyadong guwapo. Ah, lakas-lakas. Oh. Fire! Fire! Fire! na end yung video na to without anything else. So with that said, my name is Jay. Follow me on Twitter, Instagram, Facebook, and listen to my podcast at anchor.fm slash keepsakes Mondays, 9 a.m. Manila time, every two weeks. Also, Fast and Mix. Mas Mimi! Alas pause na ako, nagsusurvive na lang ako sa Kamilosan. Ladies and gentlemen, This has been Keepsakes at Otaku Fest 2020 with Gary Montero, Serena Ptalilikat. Maraming salamat, tagal salamat. Salamat kayo. We'll see you in the next events. Bye-bye. Bye-bye.